ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਬਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਚੰਨਾ ਗੱਲਾਂ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਦੇਖੀਆਂ ਮੈਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵਿਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਜਿਆ ਲੱਗਦਾ ਏ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਨਾ ਜਾਏ ਵਿਚਾਰਾ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਬਥੇਰੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਸ ਯਾਰਾ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਬਥੇਰੇ ਕਰਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਰੋਕਦੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਬਸ ਤੇਰੇ ਯਾਰਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੀ ਯਾਰਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਯਾਰਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਬਸ ਤੇਰੇ ਯਾਰਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੀ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿਆ ਕਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਮਾ ਲਿਆ ਕਰ ਸਾਰੇ ਸਾਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਮੈਂ ਰੁਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕਿਤਾ ਬਣਦਾ ਮਨਾ ਲਿਆ ਕਰ ਪਾਸੇ ਤੂੰ ਬੱਕੂ ਪਾਸੇ ਜਗ ਸਾਰਾ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਬੰਦੇ gracias.